नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आशुतोष पांडे और मैं ले चलता हूँ आपको अपनी न्यू वीडियो के साथ तो दोस्तों वीडियो दिखाने से पहले एक बार चैनल का इंट्रो हो जाए फिर हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे लास्ट तक तो दोस्तों अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे और ब्राउज़र ओपन हुआ यहाँ पर गूगल पे क्लिक करना है गूगल में आपको टाइप करना है सरकारी एग्ज़ाम डॉट कॉम और इसके बाद ये सरकारी एग्ज़ाम डॉट कॉम आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा ओपन होने के बाद आपको टॉप ऑनलाइन फॉर्म पे देखना है इसके ठीक थर्ड नंबर पे Indian air force requirement rally online form 2019 को क्लिक करना है और दोस्तों ये रैली है इंडियन एयरफोर्स की जो कि एयरमैन और अनमेरिड मेल के लिए है मध्य प्रदेश में इसका एमपी में इसका आपका पीएफटी और रिटर्न टेस्ट होगा और वेस्ट बंगाल में भी हो सक वेस्ट बंगाल में भी होगा उड़ीसा भी इसका लोकेशन है और आसाम में भी इसकी लोकेशन दी गई है और जॉब ऑल ओवर इंडिया के लिए है मिनिमम एज इसमें सेवनटीन से ट्वेंटी तक होना चाहिए कोई फीस नहीं रखी गई है और पोस्ट है airman in group Y non technical की पोस्ट है अगर हम पे स्किल की बात करें तो twenty six thousand nine hundred है और एजुकेशन इसमें मांगा गया है आपसे ट्वेल्थ मांगा गया है और मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका स्टैंडर्ड में आपका ऑटोटैक हाइट कम से कम वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर और लेग लेंथ की यानी कि पैरों की जब लंबाई होनी चाहिए नाइन सेंटीमीटर विजुअल एक्विटी आपकी सिक्स अपॉन ट्वेल्व होनी चाहिए आँखों की वो और आई एफ आई ए एफ के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए आपका वन सेवेंटी फाइव उसकी हाइट होनी चाहिए और छः बाई छः आपकी विजुअल एक्टिविटी यानी आँखें होनी चाहिए छः बाई छः से आपके आँखों से दिखना चाहिए how to apply for Indian air force rally और आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये इसमें दे रखा है आपको तो दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एज सत्रह से ट्वेंटी तक है और आपको आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका होगा फिजिकल रिटर्न और मेडिकल के आधार पे अभी इसकी डेट नहीं आई है लेकिन ऑफिशियल साइट से यह पता चल चुका है कि यह वैकेंसी आने वाली है तो दोस्तों तैयार रहें अपडेट रहें इस जॉब को पाने के लिए पूरी तैयारी करें क्योंकि ये जॉब ट्वेल्थ पास के लिए है और इसमें आपका जो सेंटर होगा एग्ज़ाम सेंटर उसके लिए आपको मैंने पहले बता दिया है एमपी में जाना पड़ेगा या वेस्ट बंगाल में या फिर आप उड़ीसा या फिर आप आसाम ले सकते हैं दोस्तों तो ये लोकेशन जिसको अच्छी लगी वो उस लोकेशन में जाएं और वीडियो देखते रहें चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें दोस्तों तो थैंक यू दोस्तों